Tava no mato, estava trabalhando. Tava no mato, estava trabalhando. Seu pena branca passou me chamando. Seu pena branca passou me chamando. Tava no mato, tava travalyando Seu perna branga paso me chamando Seu perna branga Pena Branca passou me chamando. Branca passou me chamando. Eco, eco, onde é que mora? Eu moro na mata de Nossa Senhora. O Fogo guerreiro com sua espada de aço Vai firmar seu ponto nesse gongar Whoa! Go! na galunga, na galunga, saravá seu jacutá.

está na pedreira, começou a trabalhar. Na lei do banda, quando venta de manhã, quem é filho de Xangô, leva flores pra Inhaçã. sorry. moreno, todo mundo quer saber seu nome. Tá quando chega no meio. Quando chega no Reno, todo mundo quer saber seu nome. Santo antônio de pemba como um caminho meu saiote, feito de penas, era Jurema, filha de Tupi. O seu é saiote, feito de penas, salve Jurema, filha de Tupi. Jurema, Jurema, Jurema, linda cabocla, filha de Tupi. chamada.